который выходит в эфир вот отсюда, из московской студии, где-то чудом сегодня. Только в ночи мы добрались до Москвы из Петербурга. Ну, казалось бы, за два десятилетия у нас должен был выработаться четкий алгоритм, когда выдвигаться домой с ежегодного Петербургского экономического форума. Но на этот раз не было столько неожиданных поворотов, что вот задержались. И один такой поворот, это, конечно, состав участников пленарной сессии. Сразу и президент России, и его коллега из Франции, и премьер Японии, и вице-председатель Китая, и глава Международного валютного фонда. Такого состава не бывало даже и до санкций о самых неожиданных поворотах этой сессии Данил Крапивин. Пленарная сессия длилась более трех часов, но тон разговора еще в самом начале задал модератор. Для меня огромное удовольствие находиться здесь. Как вы все можете видеть, это потрясающее собрание лидеров. Здесь примерно треть мирового ВВП, примерно четвертая часть населения, а с учетом присутствия госпожи Лагард, мы могли бы сказать, что и 100% у нас есть. Я тщетно пытался найти такую группу экспертов, которая бы могла включать столько же мировых лидеров. Это собрание, на мой взгляд, это дань уважения к энергии Владимира Путина, его силе убеждения. Это также может быть признаком того, что у Дональда Трампа есть уникальная способность собирать людей вместе без него. Джон Миклетвейт из агентства Bloomberg, конечно, имеет в виду последние политические решения Трампа по Ирану, после которых позиции союзников Вашингтона, Лондона, Берлина и Парижа теперь во многом ближе к Москве. Господин Макрон, кроме иранской сделки, вы пытались убедить Дональда Трампа не выходить еще из договоренности по климату, не начинать торговую войну, не переносить свое посольство в Израиле. Вы попробовали все, но все-таки это был такой мягкий подход, и он не сработал. Я попытался, я попробовал. И не только он. Накануне визита Макрона в Вашингтон там была канцлер Германии Ангела Меркель, но она вернулась от Трампа ни с чем, а днями в Сочи ее принимал Владимир Путин. Переговоры шли несколько часов. Теперь в Петербурге аж двое суток гостил президент Франции и получил заверение не только экономического характера. Вот э, э, Эммануэль сказал, что э, у Европы и у США есть взаимные обязательства. Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать, мы поможем. Мы обеспечим безопасность. И, и, во, и во всяком случае, все, что от нас зависит, мы сделаем э, для того, чтобы не было никаких новых угроз. Далее глубинные разъяснения. Конечно, бояться не нужно. Но и практика-то ведь уже накапливается. Смотрите, вот мы сейчас вокруг Ирана все крутимся. Ведь были, была же практика уже применения э, американских санкций в отношении европейских э, экономических э, операторов. 9, по-моему, миллиардов. Бориба, французский банк, Deutsche Bank, как раз за нарушение односторонних санкций. Да, и что? И, и, и заплатили, как миленькие. И, значит, по японскому банку тоже самое прошлись. <laughs> Но ну, вот, вот с этим надо заканчивать. Вот это неприемлемо. Вот о чем речь. Но ну, и, э, а если так будет дальше продолжаться? Ну чего здесь хорошего? Это, вот это разрушает существующий миропорядок. Вот мы должны и с американскими нашими партнерами все-таки договориться о каких-то единых правилах э, поведения. Это чрезвычайно важно, потому что это как раз и есть то, что лежит в основе нашего сегодняшнего обсуждения – доверие. Либо оно есть, либо нет. И если его нет, то тогда ничего хорошего вообще не получится. Тогда, э, тогда действительно, как я говорил, выступая, кроме элемента силы в международных делах ничего не останется. А это может привести к трагедии трагедии просто, в конце концов. Нашлось на этой сессии место и для мечтаний. Уважаемые дамы и господа, в Россию вот уже совсем скоро приедет японская национальная команда «Самурай Блум» для того, чтобы участвовать в чемпионате мира по футболу. Давайте представим, что, может быть, «Самурай Блум», одержав победу во всех матчах, будет сражаться в финале с Россией. Реакция Путина. Мой хороший друг, господин премьер-министр, он э, представил себе, что Россия и Япония будут играть в финале чемпионата мира. Это плохой сценарий. А вдруг мы проиграем? Это беда-то какая будет, понимаете? Невозможно себе представить. Но дело совершенно не в этом. Дело совершенно не в этом. А дело в том, что складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы с дзюдо. Вот интересная игра какая получается. Это совсем и не футбол, и не дзюдо. Э, это просто хаос. Данил Крапивин, Вести в субботу.